Jom masak! Okey, kali ni kita nak masak sayur labu masak lemak. Aha, dengan udang dan sayur cangkuk manis. Puh, pede, puh, de, puh, Don't forget to like, subscribe my YouTube channel of my Osh. Okey, makanan ni sayur labu adalah masakan kampung. Saya rasa satu dunia suka. Cewa. Okey, okey. Kita tumiskan uh, bahan kisar, bawang putih, bawang merah, Lepas tu ada cili sikit kita kisarkan kat dalam tu. Okey, kita tumis-tumis. Biar sampai naik baunya. Ui, sedap. Sedap, sedap, sedap. I can't wait. Okey. Kita masukkan uh, serai. The dreams. Ha, ini Usha campurkan sedikit uh, udang kering yang dikisar supaya bagi dia uh, ada flavor sikit. Ha, Wah, madah sapnya makin berasa. Bah. Belacan, yes. Belacan miri. Okay. Sebab kalau buat uh, masak lemak ni memang kena ada belacan. Ah, baru dia ada rasa sedap dia lagi. Baru dia kick, baru dia ada power. Okey, tumis-tumis. Nampak tak minyak tu dah diserap oleh udang kering tadi? Dan bahan-bahan yang kita tumis tadi. Ada orang suka letak minyak lebih supaya dia suka tumis tu sampai naik minyak. Tapi kita try to control kita punya minyak, okey? Okey, masukkan labu. Okey, gaulkan sekejap. Masukkan air. Air biar dia sama satu paras dengan labu tu lah. Okey. Kemudian biarkan dia merenih masak sekejap. Okey, kacau-kacau lagi. Tutup seketika supaya dia masak. Tengoklah macam mana. Dah lembut ke? belum ke Yes, masukkan udang guys. Okey, yang ni kalau nak masukkan ikan salai pun sedap. Nak masukkan udang boleh, tak nak masuk apa-apa only sayur labu saja pun dah marvelous sedap. Hmm, masukkan daun cangkok manis ni kalau tak ada cangkok manis macam tak power je tapi okey still okey boleh makan je with or without cangkok manis pun okey tapi kalau ada cangkok manis ni lah pelengkap kepada sayur labu masak lemak my version lah tak tahu orang lain ni eh. terlengok Ui, tengok udang sedap weh cili kita potong-potong lah nak kasih dia cantik sikit warna sikit Kemudian masukkan santan. Ini Ocha gunakan santan paket. Satu paket tu lah kira satu cawan tu. Okay. Uff, tak sabar, tak sabar. Masak lemak ni, kalau kita makan dengan ikan goreng. Lepas tu kalau ada kerabu mangga. Huh, I tell you. Dua pinggan, tiga pinggan licin. <laughs> Masukkan sebut kunyit supaya warna dia cantik sikit, menyelerakan. Maggi cukup rasa of course. okey kena ada. Okay, ikut rasalah ikut selera anda. okey garam. Oh, saya gunakan Himalaya salt. Sebab tu warna dia macam tu. Okay, cukup, cukup, cukup, cukup. Ah, tengok, tengok. Hmm, kalau tak cukup kuning, tambah lagi lah. Okey, sebut kunyit. Tapi kalau dah okey warnanya, okey lah. Inilah dia sayur labu, masak lemak, cangkuk manis dan udang. Jom makan. Thank you for watching.